enfer physique, un enfer psychologique. Politique, financière, religieuse, on n'est en rien tout ça. On est en rien tout ça. On est dans une crise évolutive. Dans une crise évolutive. On est au même point à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration bronchiale à une respiration pulmonaire. Ou bien, on asphyxie. Il faut que les hommes soient devant une réalité physique un peu terrible pour changer de conscience. conscience vire dans une autre dimension. C'est la veille. Il faut arriver à cet instant humain, instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est pas un homme réalité humaine. Une force. Une force. C'est cette réalité qui a la puissance de passer à la prochaine étape. À la C'est ça le chaînon évolutif. pour trouver la chose qui peut survivre. La chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, dans ce point d'être, on comprend que c'est la force créatrice. c'est ça qui peut tout changer. C'est ça qui peut tout changer. Seulement comme ce n'est pas une affaire individuelle, d'évolution Il faut que l'humanité, globalement, soit amenée à ce point irrévocable. Irrévocable. Ce point où tu es, tu n'es pas. Tu es ou tu n'es pas. Tu es ou tu n'es pas alors, tu n'es pas, ça veut dire que tu ben, t'en vas, comme beaucoup d'espèces sont parties.